れともでジャンプ早く夜にならないかなごきげんよう待ち伏せ エアリスこれが新しい友達か新しいって人聞きが悪いなるほど魔法の目だレノンをやったのはこいつか俺だったらどうする事実確認上長に報告 ルード悪い人じゃないからその通りだがエアリス俺たちは舐められたら終わりだ悪く思うな思った通りだな、うん タークスなんて見かけ倒しだお前もな暴力反対下がっと頑張るねまあいいおとしくてくれほっといてうとうとする 相棒の借り返させてもらうやってみ集中していく、うん、しまった、うん、ソルジャーかクラスー覚悟はいいか、うん 次はないいつでも来いやるな帰る気になったいや楽しくなってきたやってやるまだ仕事だからな 仕事は選んだ方が狙うぞ見極めしまった切り替えようやってやるクラウド強いでしょこれぐらいのやつはゴロゴロいる一緒にするな仕切直す突き崩 相棒の借りは返せそうかああ順調だ集中していくどりゃまあ狙うぞ切り替えよう暴力反対じゃないのか覚悟はいいか正当防衛この声やっ 願い今日は帰ってそうもいかないおいルードお楽しみのとこ悪いが7番イスラムの件で緊急要請だぞと今すぐ戻ってこい 分かった事情が変わったそんなところだしばらく家にいてくれそれ苦手なの 花と話してというそんな一日でした <laughs> 行こうお母さん待ってる花なんだってお疲れ様って 嘘何も聞こえないでもねううん何でもないどうせ信じないからだろうな一応聞こう本当ああと少しって って気するんだお花何か話したがってる何か言いたいことがあるそんな気するんだよねでも何か足りないあと一歩届かないだから聞こえない 私いつもそうそして諦めちゃうのそんな風には見えない諦めるようにはそれはね今日は頑張ってるもんあ何かあったのか <laughs> さあ行こう 返事くらいしてやれお花なんてお疲れとかなんとか <laughs> うんお疲れ様 ちゃうああもう十分だ遅かったじゃないか一体何してたんだいごめんねいろいろ回ってきたから夕食の準備ができてるよあ運ぶねだったら 客間の準備を頼むよはいクラウドはくつろいでてあんたその目ソルジャーなんだろう元ソルジャーだ悪いけど何も聞かずに今夜のうちに出てってくれないかい あんたたちは普通の暮らしと引き換えに力を手に入れたんだろう欲張っちゃいけないよお待たせご苦労さんお腹すいただろうペコペコね、う本当に立派になって。 そんなんじゃあれだね女の子もほっとかないだろう別に都会にはいろいろ誘惑が多いんだろうちゃんとした恋人がいれば母さん少しは安心できるってもんだ俺は大丈夫だよあんたにはねちょっとお姉さんであんたをぐいぐい引っ張っていく そんな子がぴったりだと思うんだけどねお望み通り出ていくさ。 行くのかい7番街へ行くにはどうすればいい六番街を抜ければいいのさ簡単だろ途中に危ないところもあるけどソルジャーなら問題ないよ元なあの子にはもう関わらないでくれるね分かったありがとう 花屋さん今日は子供たちを助けてくれてありがとうねもうみんなソルジャーソルジャーって大騒ぎエアリスにもお礼を言っておいてちょうだいああ せいでうちのじいちゃんが元気になっちゃってああれこれは偶然ですな どういうつもりだ待ち伏せどうしてもっと一緒にいたいから道案内を頼む喜んでう m 空が見えるな上工事中だからね少し怖いねミッドガルを建設してる時プレートが落ちたんだってまだ人が住み始める前で大ごとにはならなかったんだけどあれはウォールマーケット6番街のスラムは 特別な場所なのクラウド6番街のスラムのことを知ってる話さなかったか故郷を出てそのまま神羅に入った6番街どころかスラムはあまり知らない昔ミッドガルを作るため人大勢集まってその人たち宛てにして宿泊所お店いっぱいできたの そこで働く人も集まってきてお金いっぱい動くようになってそしたらそのお金狙って悪い人集まって無法地帯かそうだからいかがわしい場所を広がらないように壁で囲んだのそれがウォールマーケットの始まり壁の中だけならルール違反は目をつぶるそうやって 治安守ったってあの壁がそうだなうんクラウド寄ってみたい興味ないねよかった7番街への近道はこっちなの普通はウォールマーケット通っていくんだけど私のおすすめはこっち子供の頃からこっそり使ってるんだ 落ちてきたプレートそのままになってるのここを通るのか楽しそうでしょ畳みかける 嘘はしご引き上げられてる、はあ、この子使えないかな 本気かもちろん上に行ってはしご下ろすね あれうんよしこの調子で頑張ろう、うん、待て起こしちゃった えるようになったから塞いじゃったのかなそんなところで遊んでたのかスラム育ちですからたくましいなうーん嬉しくない き止まりみたい アームであのコンテナつかめないすごいクラウドもしかしてアーム担当だった して意地悪するかなまた腕の見せどころだね人使いが荒い 降りるの無理だよね、うん、あれはキャンプかなということは降りられるはずだあまり前に出るじゃあ後ろから追いかけるここまで 受けてやる飛んでけ気負いすぎるなはいはい、や力分けて終わりだ 願い分かった 誰もいないねまだ新しい私たちもキャンプしていくそんな時間はない それにおい見ろよ泥棒がいるぞああ人んちを荒らしてやがって <laughs> こりゃ弁償してもらわねえとな <laughs> 弁償弁償弁償ってなんだバカお前は本当に何も知らねえな <laughs> 弁償ってのはなその、うん、ああれだえー、えのう ええああ弁償ってのはそのあれだあれ俺たちは何もしていないうんただ通ろうとしただけああ信じらんねえな、うん、じゃあどうすればいいの身ぐるみ全部置いてってもらおうか身ぐるみ身ぐるみ身ぐるみってなんだバカ 身ぐるみってのはなその、うん、あれだよ、うん、弁償だ身ぐるみが弁償かうそもうめちゃくちゃネランさん連携しよう頑張るねやっ この程度よしはい してソルジャー辞めたのいきなりだな言いたくないならいいけど、ソルジャーの時仲のいい人とかいたいやいなかっ はしごが上に私下行くねクラウドアームの操作お願い まくいったねああだなうんあうんクラウド今急ぐぞクラウド次は合わせるからね何の話だごめん あれ7番街スラムへ抜けるゲート閉まってるな開くのかねえ少し座って話さないいやそんな時間はクラウドこっち <laughs> 早く 昔ここでお花を売ったことあるんだそうかクラウドってクラスファーストだったんだよね そっかそれがどうかしたのかううん同じだと思って同じ誰と初めて好きになった人名前は多分知ってる 大丈夫綺麗え瞳ああ魔法を浴びた者の瞳ソルジャーの証だうん知ってるごめんねこんな話 もう行こっか前見なくちゃね ってて。見て隠し通路7番街スラムまでつながってるの りは大丈夫なのか大丈夫じゃないって言ったら家まで送ろうそれって変じゃない <laughs> 大丈夫実はもっと安全な近道があったりして それじゃあもう行く ったんだどうなってる事情は後で説明するね私これからコルネオのところに行くからクラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流してでもこっちは大丈夫私の蹴り見たでしょ分かったはいよよ 優先ティファはその辺りの男よりずっと強いコルネオは蛇みたいな男どんなに強い女の子でもじわじわと締め付けて心をポキンと折っちゃうのティファが言ったのはそんな人と大勢の手下がいる場所ねえクラウド大切な人でしょ助けてあげなくちゃ けよう いらっしゃいチョコボかいそのチョコボ車に乗ってた子どこ行ったか知らないああ客じゃないなら帰ってくれこっちも暇じゃないんでね俺たちも暇じゃないなんだやんのか何騒いでやがるななんだ見ねえ顔だなそのチョコボ車に乗ってた子探してるんだけどん 探してどうするつもりだもちろん助けその子がタイプなんだってだから兄ちゃんも好きだねと言っても結構連れてきたからなどの子だ特徴は特徴 タイルがいいスタイルかもしかしてティファちゃんかそうだふん兄ちゃんも打ち抜かれちまった口かでも残念だったなあの子は当分出てこれねえよどういうことだあの子は特別よコルネオさんの屋敷に入ってオーディションを受けることになってるオーディションって コルネオさんが嫁を選ぶオーディションさティラちゃんはコルネオさんの好みにドンピシャ長年代理人をやってきた俺が言うんだから間違いないねだから当分は屋敷から出られないってわけだもしかしたら一生出られないかもなドン・コルネオの居場所を知らないかおいなんだやっぱり面倒を起こそうって腹か 起こすなら勝手にやってくれ俺を巻き込むな帰れ帰れああ行っちゃった、うん、とにかく街の中探してみよういかなる者も拒まず あまたの快楽があふれる街ウォールマーケットもちろんカップルも大歓迎一緒に遊ぶもよし別々に遊ぶもよし働くもよしさてさてお客さんは結構ですクラウド行こうよそこのご両人 本日の宿はお決まりですかお二人にぴったりなお部屋をご用意してますよいくらだ聞く <laughs> ご利用の際はお声がけくださいどこが危ないかわかるのかどんなお好みにも対応しますよまさにここだろう 帰りの列車ねえワンセットか今の俺には癒しが必要なんだ甘い蜜のような癒しがとろとろあんまり急いで食べるとここがあの有名な男の館闘技場が開くとバカいあれ見てホルネオあそこだねああ それ以上近づくな男に用はない人を探しているお前ウォールマーケットは初めてかだったらなんだ屋敷は立ち入り禁止だ特に男はなはいはいじゃあ私女の場合はもっと面倒だあでもレズリーさんなかなか可愛いっすよなかなかなかなか程度じゃ難しい にかならないここがどういう場所なのか知ってるのかエアリスレズリーさんやっぱり可愛いっすよスタイルはともかくクラウド私暴れていいかないや <laughs> 代理人から推薦状をもらえそうすればオーディションに出られる代理人ってウォールマーケットには コルネオさんの好みを熟知した3人の代理人がいるまずチョコボコ屋のサムそして手もみ屋のマダムマム最後がミツバチの館のアニヤン・クーニャンだ全員一癖も二癖もある連中だ推薦状はおそらく簡単じゃないそっかでもうん分かったありがとう